あの建物はごめん眩しかった と少しあイカダだねいずれ必要な時が来ると思ってすごいな翔さんは風の力で電気は作っちゃうしまだ電球1個がやっとなんだけどね風がないとお手上げだしみんな言ってるよ翔さんは頼りになる人だって僕尊敬しちゃうな <laughs> 作りカイト君がそいつは助かるな本当早くお休みあもしかしてトイレに、 <laughs> 一人じゃ怖くて急げショー秘められた友情 西暦2100年正義のウェブライトグラディオンと共に戦う少年結城健人とその仲間たちはコンピューターネットの中にあるもう一つのダイバーランドバーチャルダイバーランドへと飛ばされてしまった元の世界へ戻るためには悪のプログラムデリトロスと悪のウェブダイバーリュートを倒すしかない ケントたちの冒険の旅は続くイカだうん朝早く二人で固く縛ってよしオッケーだ一休みしようカイト君のおかげでもう半分以上完成だ でも翔さんこのイカダでどこへ行くのダイバーランドの郊外に大きな病院があったろ病院昨日引き潮で建物が顔を出すことを知ったんだえどこどこあの辺だよ今はまだ海の中だけど僕見てくるまだ見えないよ潮が引かないと。 チェックカイト君カイト君カイト君薬がないから傷の手当てもできないのそれにカイト君熱まで出して熱を弱ったピョコ 保健室は特にひどく壊れてて薬は全滅ぴょこカイト探そうよケント薬がないか島中を徹底的にそうだな手分けして探そう葵ちゃんカイトを頼む頑張れカイト必ず薬を持ってくる 父さんなんだこんな時にイカダかよ何考えてんだ俺文句言ってくれよせよ直樹カイトが怪我した時翔さん一緒だったんだぞカイトの怪我は翔さんのせいじゃないよだからなんだって言うんだよカイトは今苦しんでんだぞ電気を作ったのがそんなに偉いのか冷たいぜ翔さんは直樹今は薬を探すのが先決だよ みんな 倒れた駒をどうやって助けるかゲームはがぜ面白くなった、うん、お手並み拝見だよケント るところは全部探したよケントとカロンはまだよやっぱりこの島に薬はないのかも、うん ば薬があるカイトが助かるぞでもどうやってあそこへ行くぴょこ ついていながらカイト君はあんな目に病院へは僕が行く君はカイト君のそばにカイトと約束したんだ薬を持って帰るって俺も行くねえ翔さんん 翔さんに弱点ってある弱点勉強ができてスポーツなんて足は長いしかっこいいし女の子にはモテモテでおまけにお姉さんがこれまた美人なんだいそれなんかないのこの野菜だけは勘弁なとかゴキブリを見ると気絶しちゃうとかいややっぱりな翔さんは完璧だよただん姉さんには随分苦労をかけたな レナさんあの病院に入院してた時姉さんは毎日見舞いに来てくれた入院小さい頃僕は体が弱くてね何度か危ない時もあったそうだよ翔さんが信じられないやおかげで薬には人一倍詳しくなったけどねさ到着だぞ デリトロスモンスターガニダラーバ 早く来いケント出ないと仲間の命が危ないぞ を頼むそうさせてもらうぴょこカロンは泳げないぴょこ急ごう道潮になるとまた海に沈んでしまうおい奇妙な泡がやってくるぞ 島を襲っている泡はリュートフィールドに出現したデリトロスモンスターの仕業だなんだって急げケント島にいるカイトたちが危険だリュートのやつケント先に行ってくれケント君後から僕も追う翔さんカイト君には薬が必要だ今を逃すと次の引き潮までチャンスはない早く分かった あいつだよし行くぞレッチャージラディオ 姉さん

ディオングランブレードガニダラーバの力を見せてやる。 ラディオン。どうだこれで動けまいさあどうするケントグラディオンえっ そろそろチェックメイトだ待てウェブチェンジダイタリオンファイターモード大タスマッシ さんカイト僕はよく頑張ったねカイトくんもう大丈夫よありがとう翔さん翔さんのおかげだよごめんよ翔さん俺翔さんのこと誤解してたやっぱり翔はすごいやそうぴょんこ翔に弱点はないぴょんこうん 実は僕人参が嫌いなんだ気絶するぐらいや本当かい翔さんなんだじゃあ俺と一緒だよ翔さん ルト様次なるデリトロスモンスターの用意はできておりますフフフ。 <laughs> 上のドアを開けるあの夜空に浮かんでる星屑のように僕たちも輝く ちは出撃できなくなってしまったそんな中一人残されたカイトが俺たちのために立ち上がる今誕生する新たなウェブダイバーグラディオンがさらなる進化を遂げる次回「電脳冒険記ウェブダイバー勝利の進化ビクトリーマキシマ」にプラス